Euh, salut à tous et à toutes, ici et j'espère que vous allez bien. Sur ce, on se retrouve sur un jeu qui s'appelle Super Hook, un fan game de Super Hot. J'espère qu'il va vous plaire. Sur ce, j'ai déjà fait le tutoriel, mais on va le refaire euh, juste pour que je vous explique comment ça marche. En gros, on peut pas se déplacer avec ZQSD ni, W... WASD. Pour se déplacer, on doit utiliser un On peut les objets avec le grappin. Et vu que je fais une vidéo, ça lag. Et du coup, on bute des gens. Et comme super haut, tu peux balancer des armes. Hey, record battu. Ça c'est le tuto, je crois. Ouais, c'est le tuto. Attends. Non. Quel C'est là a était retenu par ce qu'il a fait. Euh, rappeler pour ce qu'il a appris. Rappeler. Rappeler. Pas de merci. Pas de pardon. allons commencer. Commençons. Ah oui, je me rappelle de C'est un tout. Oh bah, j'ai là. Ah Les couilles Ah, c'était dans les couilles Tiens, pour rappel. Ah là, les couilles, les... ils ont su passar mot till livet. merci pour la coupe. Où sont les gens pas arrêté, C'est pas arrêté. Mort. Ah. Tu fais attention, il y a la petit peu de Juste pour le fun. Ah. Du verre qui pilait. Oh, dis-moi pas qu'il y en a jusqu'en haut. Attends. <laughs> bon. Honnêtement, je vais recommencer. Hein. Vas-y, toi. Attends. Merci. Ah je pense qu'on va commencer par le... Oh, je t'ai vu, toi. Je sais pas si j'ai touché. Ah, si j'ai touché. faire une gun. Euh, je peux pas attendre. Ah, trop Faut pas le chichi quand on a plus de gun. Ah, une cage C'est qui me tient celui-là Tellement Oups Oh Oh ça lag, il doit avoir C'est pas de ma faute, c'est de ta faute. Dans l'autre vie, hein, bien sûr. Pourquoi je suis pas touché Je sais pas si elle les effets de gravité. Attends, bah, j'en profite pour prendre un gars. I on the live on the tu prends un gun et tu crées des Oh. En fait, la patience, c'est la clé. Plus vous êtes patient, plus vous êtes précis. Où est-ce qu'il va il va à Tokyo et tu te pisses dessus si hein, si y a une balle qui te frôle comme ça. je peux m'agripper que aux zones euh, blanches euh, en fait, je l'ai pas dit. Ça touche Ça va, ça, ça touche. Euh. Oh la prochaine, c'est mal. qui là-bas. J'espère que c'est pas le gun que j'ai une de parce que sinon. Attends, parce que lui il me casse les couilles celui en pas fort. Il est où le pistolet volant Ouais, pendant il est où Chez vu, je crois. Il J'avais vu, c'est. But Et c'est juste un jeu indépendant. Hein. golden key. Ah non, c'est... ok. Voilà le mec que j'ai... J'imagine cette balle, elle aurait été direct sur lui. Ça aurait été abusé. Quelqu'un qui va là-bas oh, ah, C'était juste. nouveau. à sur la lune ou quoi il va crever, ouais Qui qui a envie C'est qui qui a envie crever, J'essaie de voir s'il n'y a pas euh, un truc. Non. Ah, si j'ai Non, j'ai... c'était pas énorme. Ouais, mais lui... Sûr. Et là, il y a t'as creux et ça pompe quand même. C'est bon Tu veux crever maintenant Mais il veut pas crever non plus. Ah, enfin C C'est... C'est... pas d'importance C'est fini maintenant. Super. Hook. Super crochet. Et voilà. Fini. Bon, j'espère que ce petit jeu vous aura plu. Sur ce, c'était aussi Ciao, ciao